Здравейте, казвам се Цветан Радушев и днес ще ви запозная с нашият софтуер Sales Management Pro. Сайта е smpro.net Ето това съм аз, а това е моят колега. Тук можете да видите нашите услуги. От това поленце тук можете да се свържете с нас, това е формата за контакти. а, вие можете да се регистрирате, но само чрез покана. Скоро ще има и упростена регистрационна форма. Когато се логнете, тук би следвало да е зад вашите нови продукти. Сега ще ви покажа как можете да добавите продукт към нашата система. За момента системата работи с Amazon и с Walmart продукти, като са разделени на Amazon.com и CoUK, защото Amazon е и в Англия. Някои хора продават на английския пазар. Скоро очаквайте и нашата система да работи и с други пазари, и с други сайтове. Следващия, който ние ще добавим, ще бъде Wayfair. Как се добавя продукт? Ами много просто. Давате ад продукт, избирате в кой eBay сайт вие ще добавите продукта. Съответно аз продавам да речем в .com. Тук трябва да сложите eBay номера на продукта. Него можете да го вземете от поленцето горе. Можете да го вземете от eBay number ID от тук. Те са абсолютно еквивалентни добавяте продукта. Можете да добавите амазонския в случая. Може да вземете номера от тук поренцето. Можете и просто да му копирате ASIM номера, който е абсолютно същия. Тук избирате дали има цена за доставка, можете да експериментирате, може да сложите минус 5 долара в случай, че вие взимате от клиента доставка, но не плащате доставка и давате submit. Съответно, продуктът е добавен в системата. Даваме Add Product. Вие можете да видите. Това е снимката, която е от вашия eBay аккаунт. Това е сайта, от който продавате тук. Когато са повече продукти, може да ги сортирате. Това е item номера, това е item price, на който продавате, това е на цената, на която купувате продукта. Тук е вашия профит в проценти и това е вашия чист профит в долари като профита в проценти е на базата на цената на Амазон за момента, но скоро установихме, че е по-добрия вариант е да бъде на базата на Walmart и това ще бъде променено. Тук има едно поле, което се казва Settings. От тук можете да променете изцяло формулата си. Например, ако вие станете магазин, можете да смените процента в eBay на 9%. Ако за момента таксите са абсолютно точно конфигурирани по подразбиране във вашия акаунт, ако вие нямате магазин. Все пак, ако не разберете нещо, имате някакви въпроси, чувствайте се свободни да се свържете с нас. Скоро ще има и лайв чат, тук долу в десния тъгъл. За Walmart съм оставил едно поле с нуличка. Това поле всъщност е полето за доставка, което вие ще заплатите от Walmart. Тоест, ако използвате насякъде 5 долара шипинг, може да сложите 5, а можете да го сложите като минус 5, когато клиентите ви плащат навсякъде 5 долара, но вие не плащате. За момента можем да го оставим 0, по-нататък ще напишем help и ще има изцяло обяснено всяко едно поленци, как може да бъде конфигурирано. Сега, за момента тази версия на SM Pro е още бета и тя е абсолютно безплатна. Покамването на хора става само от нас, аз ще сложа този линк, който ще ви покани да работите в... т.е. да използвате софтуера за автоматизация, който ние предлагаме. Ще бъде сложен точно долу под видеото. Ако имате някакви въпроси, можете да ме намерите във Facebook. Моят Facebook е Цветан Радушев. Ето така. Цветан Радушев. А, има го и на Кирлица, аз съм с два фейсбука можете да задавате своите въпроси в контактната форма, която показах малко по-рано. Можете да намерите и нашият маркетинг експерт Даниел Юрданов, който с удоволствие ще ви помогне и ще ви насочи. А, съвсем скоро ще имаме а, реферал. Той в момента в който се регистрирате, той става активен и системата отборява всички реферали, които вие сте поканили. Системата е напълно безплатна за момента но когато ние го активираме, вие ще започнете да виждате едно дървовидно, една дървовидна структура, която ще ви показва кои хора работят поканени от вас, кои хора са поканени от хората, които вие сте поканили. Системата ще започне да трупа баланс. А, също така ще имаме материали, които ще ви запознават по-обстойно как да продавате в eBay и как да се развивате афилиейт програмата, и как на практика вие можете да, да станете добър, добър дропшипър. А, много трикове, които ние сме научили с времето. Аз се занимавам с eBay маркетинг от повече от 4 години. А, ще се опитам да предам моят опит на вас. Благодаря ви за вниманието.